Four. Ano lang, gusto malaman. Ano lang, gusto ba mag-makeup? Yeah. Oh, mamaya. Hindi ka pa niya tinatawag. Ay, tinatawag ba ako? Oo, oh, nagalit. Ay, Joey, aligalit ko, ano ko. Ano naman nagalit? Paano nakagano siya kay Megan, saka kay ano? Gustelos nga eh. Daddy, daddy, oh, daddy. Ay, hindi na love. Hindi ka na lab, hindi ka, iba na lab oh. Iba na lang lab, iba na lang lab. Oh, hindi na. <laughs> Ay, gagalit oh. Nandito na lang. <laughs> Eh, namiyak na. <laughs>

Labian ni Daddy! Sino ba nagsabing hindi? Labian ni Daddy! Lab!